So welcome back to the Commando Vlogs. I know, welcome back to the another vlog, another day, another sweet day, another exciting day. And today we are in our crater, as you can see, and we are driving down to the Bhairava. and we are traveling to Bhairava. We are currently at Tilottama होइन वी भिजिटेड के भन्छ अटो भिला होइन अटो भिलामा गएर वी वास्ट आवर कार अनि गाडी धोएर चाहिँ म अब भैरवातिर जाँदैछु होइन अनि द थिङ अबाउट बुटोल होइन बुटोल इज भेरी नाइस होइन अपार्ट फ्रम द्याट पाल्पा र बुटोलको रोड एकदम नै मिलान र चौरासम्मको रोड होइन तर apart from that view Butwal is a very beautiful district है डिस्ट्रिक्ट भनौँ कि सिटी भनौँ होइन not a district by the by bad अनि Butwal is a very good कन् के अरे सिटी अब कन्ट्री भन्न लागेको छ क्या मैले होइन तर एकदम राम्रो ठाउँ छ होइन स्पेसली द रोड होइन तिर तामाको अनि सबै उहाँ भैरवा जाने बेलासम्मको फोर लेन बाटो होइन अब ड्युल क्यारेज रोड त नभनौँ होइन ड्युल क्यारेज होइन फोर लेन बाटो जस्तो नर्मल रोड हाइवे होइन one city under the city takes about like half an hour अनि we have a lot of red lights and we got stuck in to one हामी मङ्गलपुर आइसकेका छौँ मङ्गलपुर आरो नो विज Mangalpur why is the name of Mangalpur so we just arrive at Bhairahawa होइन अनि यहाँबाट चाहिँ we are heading out west so अब यहाँबाट वेस्ट भन्दा चाहिँ we are heading out west to the Bhairahawa airport side है अनि त्यहाँबाट चाहिँ वी गो स्ट्रेट अहेड होइन अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ what we are going to do so that is the Lumbini gate होइन I can not show you right now but we are in front of a Lumbini gate होइन अनि I need to be a little bit more careful out here in this road because people does not follow rule I don't know why होइन तर जहाँले जसले पनि जहाँबाट नि बाटो काटेर no side light no signals that हुन्छ नि indicators so need to be more careful होइन अब यहाँ चाहिँ साइकल जहाँबाट पनि idea so is that kind of thing so will focus on that so हामी यता लुम्बिनीको मेन बजारबाट होइन लेफ्ट साइडबाट जाँदैछौँ अनि उहाँ एकजना पुलिस सरलाई सोधेको थिएँ कि मैले है अनि उहाँले चाहिँ अलिकति यहाँ चार नम्बर गेटबाट जानु भन्नुभएको छ होइन अनि we can see beautiful surrounding होइन त्यो रुखहरू क्या त्यो भाइब नै छुट्टै छ लुम्बिनीको है so we got our pass होइन यहाँ चाहिँ चार नम्बर गेटबाट जान चाहिँ पास लाग्ने रहेछ अनि it will cost you three hundred rupees Nepali है so we are heading towards gate number four here so we just park our car होइन अनि यो के अरे हामी स्तुफाभित्र नै छौँ लुम्बिनीभित्र अनि हामी चाहिँ अहिले I'm going on a walk होइन अब सबै कुरा हेर्दै गइरहेको छु इट इज रियली पिस होइन मलाई आफै यहाँ आउने बित्तिकै होइन त्यो चरा चुरुङ्गीहरू होइन त्यो इन्भाइरोमेन्ट आँखा चलेको जान्छ नि एउटा vibe it's a really good vibe to be here होइन अनि कस्तो मन नै शान्त भयो क्या त्यो भित्रदेखि यहाँसम्म आउने बेलासम्म चाहिँ होइन so I'm gonna do some cinematics hopefully some drone shots to let's see what will happen what holds होइन अलि एकछिन पछि गएर सो सिउ गाइज है त सो म यता महादेव भन्ने अनि उतातिर गएर उता भनेपछि खोलाको उतातिर साइड होइन पाउन्ड लेकको अनि I don't know I'm just walking around enjoying the view होइन क्यामेरामा धेरै बोल्न भन्दा पनि अनि I'm just taking cinematic shots होइन ऱ्यान्डम सर्ट्सहरू यताउता अनि I'm like waiting for a boat होइन आज आएको छैन रे boat I don't know why तर आयो भने चाहिँ आइएम अभियसली गर्न गो होइन तर let's see if boat is running or not I'm like waiting for a long time होइन अनि यहाँको लोकल्सलाई बुझ्दा चाहिँ आज बोट आएको छैन अरे सो लेट्स होप बोट आओस् होइन अनि we will go to the white gumba which is over there which is not visible in the camera है and if you can see and talk about it it's really beautiful अब I just want see the boat है चलाउनु दियो भने त चलाइदिने हो ढुङ्गा पनि है बाँकी छोड्ने होइन सो सी के हुन्छ thanks for watching the video till the end होइन अनि I really appreciate if you like watch the whole video till the end and I am really thankful for that too अनि just want to say something होइन Lumbini it's been a blast I really love this it is so peaceful होइन मनको शान्ति मैले आज प्राप्त गरेँ जस्तो लाग्छ फिल भएको छ होइन it has really been a blast अनि यति भन्दै चाहिँ आजको भिडियो म यही इन गर्न चाहन्छु thanks for watching Commando vlogs this is your boy Commando hope to see you in another video bye bye have a nice one